Приветствую вас, дорогие последователи! Чё, не ждали? А у нас тут новый видосик. Тут такая новость, в общем. Мой аккаунт разбанили с десятилетнего бана. Вы не поверите, это действительно произошло. Ну, а пока вы офигеваете от наплывающих эмоций, там есть кнопочка подписаться, поставить лайкосик. Ну, а мы поехали. В общем, <laughs> <laughs> В этот раз дело было утром, а не вечером. Не успела, в общем, даже устроить масштабную медиакомпанию по разборкам с Tencent. Как захожу я, значит, на свой забаненный аккаунт, а он, оп, и не забаненный. И перед этим неделю назад я отправил очередное письмо разработчикам. И вот, наконец-то, случилось. Мы добились справедливости. Да, именно я добился. Именно я единственный, единственный, кто смог реально разбанить аккаунт. Очень много, конечно же, фейков по тиктокам, типа, вот, скиньте мне 2000 рублей, там, бла-бла-бла, я вам <laughs> разбаню. В итоге просто челики оставались без денег. Но нет, мне от вас ничего не нужно. Вам будет достаточно написать пару сообщений, и я обещаю вам помочь. Действительно помочь, а не как хваленные ютуберы, которые просто хайповали на данной теме. Я действительно постараюсь вам помочь. Насколько позволяет мне моя связь с разработчиками. Ладно, давайте по порядку. Сейчас я вам покажу действительно, что я на своем аккаунте. Как видите, это тот самый аккаунт, да. Костюм на Ритм Райдера мало у кого есть. Еще и с Ревом Ящера одновременно. Но самое важное, вы можете убедиться, что это действительно моя айдишка. Действительно клан ЛВ, который я возглавляю. Правда, я уже стою в стойке с другим человеком. Это действительно мой аккаунт, вы можете увидеть по пушкам, которые тут есть. Они практически полностью совпадают с моими пушками. Единственное, я повыбивал, конечно же, новые, а чё? Я как только увидел, что разбавил <laughs> аккаунт, сразу 200 тысяч UC и вперед Выбивать новые скины. Ути, мой любимый Хикари с кучей килчатов. <laughs> В общем, да. Ну, как видите, это именно мой аккаунт. Да. Что, тупые школьники? Ну, посидела в бане два годика, вернулся. <laughs> Да еще как вернулся. Ой, Хикари улетел в Банзу Читы. Как улетел, так и прилетел, как видите. Ну что ж, ладно, хватит вымахиваться. Давайте я лучше вам расскажу, что делать, если ваш аккаунт по какой-то непонятной причине... Э, я не говорю о тех, кто любит погонять с софтиком, туда их. Вот. Но тех, кто реально пострадали из-за этих волн банов... Кстати, сегодня в паблике я видел видел момент, э, что когда брать на руки бота, по нему не регает урон. И есть вероятность, что за эту нерегу урона тоже может быть бан. Поэтому я, конечно же, проверю и тут же, тут же вам об этом сообщу. Кстати, советую досмотреть ролик до конца. Потому что тут у нас, как обычно, всякие розыгрыши намечаются. Поэтому, чтобы узнать, что вы можете выиграть и что вам нужно сделать, досмотрите видосик до конца. Ладно, поехали. Так вот, для тех людей, кого забанили ни за что, я сейчас расскажу, как вам э, разбанить аккаунт. Я э, не буду писать за каждого разработчиком, но, по крайней мере, я покажу вам все методы, которые вы можете использовать, которые тоже могут вас привести к успеху. Поехали! Итак, э, вообще, как в целом добиваться разбана? вам нужно, да, как ни странно, писать в техподдержку. Много-много писать. Причем нужно писать э, правильные письма. То есть письма должны быть разными, спамить не прокатит. То есть вы должны думать, э, как бы, вы должны в разной форме разные письма писать и объяснять, что вас забанили там за какую-то херню, и бан не обоснованный, пожалуйста, разбаньте, я там донатил, я там то делал, это делал, вот. Вам нужно писать письма такого характера, э, как бы у меня вышло, значит и у вас выйдет. А, если вы не особо умеете сочинять письма, вот первый способ – это сервис unbanster.com. Сразу вам скажу, это не официальный пабговский или э, сервис какой-либо игры. Это просто компания, которая занимается составлением писем на основе искусственного интеллекта. То есть они для вас придумывают красивые письма, которые вы должны отправлять их поддержку. Вот. И также они показывают, куда эти письма можно отправить. Но я вам сейчас и так покажу. Ну самое главное, если вы реально богатый донатер, вам некогда вот заниматься разбаном аккаунта, то э, за 50 баксов вы можете купить 20 писем. И, в принципе, я скажу так. Я купил у них 20 писем и написал еще 10 своих, после чего, конечно, установил связь с разработчиками, вот, и разбанил АК. Ну, скажу так, вполне полезный сервис. Но вы можете и сами, в принципе, написать письма, поэтому это сервис чисто просто показываю как один из методов. А теперь самое важное. Куда можно писать письма вообще в целом? Итак, первое, куда вы можете написать письмо, это на почту, почту поддержки. Вы, как видите, я, конечно же, ее оставлю в описании. Вот, PUBG Mobile, Customer Support, CS, tencentgames.com. Пишите. Здравствуйте, я был э, suspended, это с английского прекращение доступа. Я был забанен по ошибке по такой-то, такой-то причине или причина неизвестна. Я писал вот так по поводу пяток. Этот баг э, спричинил э, блокировки тысяч игроков, которые были разведены с этой проблемой там. И объяснял, как баг работал. Вот, тра-та-та. И дополнительная информация. Обязательно укажите здесь свой никнейм, айдишку, время бана по возможности устройства и страну. И вот я прикрепил скриншоты. Вот, э, прикрепил э, ссылку на мое видео, где я показывал момент, где меня банили, чтобы было понятно, что меня банили за пятки. Чем больше у вас как бы пруфов и всего остального, тем легче будет добиться реального разбана. Вот. Э, в любом случае вы сможете рано или поздно добиться ручного пересмотра вашего бана, если вы будете достаточно настойчивыми, как это было на моем примере. Поэтому если вы реально были забанены за какую-то ерунду, вы будете обязательно разбанены. Как видите, вам будут просто отвечать боты, которые пишут «Hi, soldier», бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот. Но в определенный момент вам ничего не ответят, но при этом аккаунт разбанят. При этом, если вы действительно э, забанены за то, что надо банить, то вам обязательно ответит живой человек, и вы его письмо обязательно отличите от бота. В общем, это первый способ. Это техподдержка почты. Итак, способ номер два. Есть у Tencent специальная форма, где вы можете обжаловать бан. Точнее, не обжаловать, а не только обжаловать бан, а вообще связаться с разработчиками. Значит, что вам нужно сделать? Здесь вы просто заполняете свою ID-шку. Допустим, ID-шка Хикарика это 568760548. Я ее на память, конечно же, знаю. Вот. Пишите тут свой email, Допустим, у меня он hikariksenshi.gmail.com. Выбираете тип проблемы. Вот. И если вам нужно обжаловать бан, вы выбираете inquiry. И здесь, так же, как и в письме, объясняете. В ответ вам придет либо шаблонное письмо, либо вам, конечно же, помогут. Итак, способ номер три. Сейчас. Ну, и сейчас я зайду на один из э, забаненных аккаунтов. Это один из э, очень интересных аккаунтов, о которых я расскажу в следующем видео. Ну, в общем, вы заходите и видим замечательную табличку. О нет, я забанен на 10 лет, что же делать, что же делать? А делать нужно следующее. Нажимайте кнопочку File Claim». Здесь сидит тупой бот. Мы ему пишем. Меня забанили. Ни за что. Ну и вот тут будут всякие кнопочки появляться там. Бла-бла-бла, бан рекордс. Вот. И, короче, вам нужно написать либо, чтобы быстро, э, чтобы быстро обжаловать бан, чтобы не переписываться 2 часа с батом, пишем слово ban appeal. Вот так, как я показываю. Написали, и у вас сразу появится кнопочка «Контакт Us». В этой кнопочке вам нужно поставить дату бана, или дату предположительного нарушения. Описывайте подробно. Это был тупой бан за пятки. Тра-та-та-та-та-та-та. Вот. В общем, пишите по похожие письма, как я показывал. Лучше вообще юзать три способа одновременно. Вероятность разбана гораздо выше в таком случае. Вот. И прикладывайте скриншоты. В данном случае стрельбы по пяткам там или что вы делали, или в парке веселья решили с пулеметом пофаниться. Или с э, Рокфона скрин. <laughs> Да, папка славится своими волнами бана. Это третий способ. Сейчас я покажу еще один. Итак, четвертый способ. Э, использовать его вы можете только если у вас есть друзья или уцелевшие аккаунты. Чем больше друзей напишут за вас, тем выше вероятность, что ваша проблема дойдет до ушей великих разработчиков. Открываете вот тут кнопочку. Дальше настройки. И вот снизу в любом аккаунте такая кнопка есть. Customer Service. Вот. Вы как видите, я с ними регулярно общаюсь о разных проблемах. Ну, иногда они отвечают, даже отвечают. отвечают. Вот. То есть вам нужно написать э, аккаунт issues вам или вашим друзьям. И э, у вас будут э, появляться шаблоны, вам нужно будет нажать, что вам не помогло ничего, и тогда у вас пустят в техподдержку. Дальше вы можете тут писать, описывать подробно проблему, и вам в течение недели здесь ответят или вашим друзьям. Чем больше людей напишут, тем выше вероятность разбана аккаунта. Как выглядит разбан аккаунта? А, многие балаболы рассказывают, что вам там приходит красивое письмо на почту, еще что-то. Нет, ничего не приходит. У вас просто идет обычная загрузка, и все, и вы появляетесь в аккаунте. Единственное, вот здесь будет раздел Security. Вот здесь в разделе Security, я сейчас покажу, вот здесь будет э, написано как бы, не нарушайте больше правила. Вот тут будет такая табличка. Э, письмо вот тут будет. Ну, вы видите, где я тыкаю. Вот. Это все, чем э, отличается разбаненный аккаунт от обычного. Вот и все. Ну а тем, кто досмотрел ролик до конца, сюрприз! Surprise, motherfucker! Мы с моим другом Сивастиком проводим розыгрыш на целых 30 релпасов. И вы можете его выиграть как у него, так и у меня. Все, что вам нужно, это просто написать комментарий из четырех слов и более под моим видосом и скинуть айдишечку, куда вы хотите получить юсишечки. Вот. Ну, а также вы можете перейти по ссылке в описании на ролик Сивестов, где я провожу open case на 300 тысяч UC. И оставить такой же комментарий у него. Тогда ваши шансы увеличиваются вдвое. Итоги розыгрыша будут подведены 1 мая, где я расскажу с одним из своих видосов кто же все-таки выиграл. Будет, так сказать, торжественное подведение итогов. Впереди у нас еще очень много интересного. Фишки, обзоры, опенкейсы, розыгрыши. Причем во многих играх. Все это вы сможете найти у меня на канале. Так что подписывайтесь и да пребудет с вами сила. Всем пока и до новых встреч. А в следующем ролике выйдет вторая часть, где я рассказываю как же я расправился с одним из самых популярных скамеров в СНГ. Так что не пропустите.